mano ando like NASCAR Con la máscara y el machete en la espalda Un corte a mí no me mata Pero a tu flaca sé que le encanta Mano ando like NASCAR Con la máscara y el machete en la espalda Un corte a mí no me mata Pero a tu flaca sé que le encanta Color negro yo no soy antisocial, solo busco una matanza para poder gozar Tengo sed de sangre, dime a quién debo matar Ya quedó claro que yo no soy un hijo ejemplar Negro nada lo mío, solo me voy a subir activo con mi neto y la ganga rompiendo ah, Si no te gusta lo que hacemos, solo cómeme los huevos Tu opinión no me importa, solo eres de relleno ah, Don't flexing, Y tu flaca me lo comentero ah, Y es posta que hablen de mí, no me importa Yo sigo viviendo esta vida muy corta Mano ando like NASCAR Con la máscara y el machete en la espalda Un corte a mí no me mata Pero a tu placa sé que le encanta negro nada por lo mío, solo me a La activo con mi neto y la ganga rompiendo ah, Si no te gusta lo solo cómeme los huevos Tu opinión no me importa, solo eres de relleno ah. mi bolet flexing y tu flaca me lo come entero ah. Y es posta, lo que hablen de mí no me importa Yo sigo viviendo esta vida muy corta Mano, mano, like Nazca Con la máscara y el machete en la espalda Un corte a mí no me mata Pero a tus placas sí que le encanta